Лада Ларгус 2019 год. Сделали ключ с кнопками. Заводим. Автомобиль заведен. Заводим с старым ключом. самое автомобиль заведен. закроемся, не будем никого пускать.